This shirt is too large. This shirt is too large. This این shirt پیراهن is است too بیش از اندازه خیلی زیاد too large یعنی خیلی بیش از اندازه بزرگ This shirt is too large این پیراهن خیلی بزرگ است This shirt is too large This shirt is too large Asia is very large. Asia is very large. Asia یعنی آسیا is است very بسیار large گسترده یا وسیع Asia is very large آسیا بسیار وسیع است Asia is very large Asia is very large That house costs about two million dollars. That house costs about two million dollars. That house یعنی آن خانه costs هزینه برمیداره یا ارزش داره about حدود 2 million دو میلیون dollars دلار s جمع رو در انتهای dollars دارید میبینید یه چیز مشخصیه چون عددمون جمعه و مبلغی که داریم بیان میکنیم s جمع میگیره 2 میلیون دلارز یعنی دو میلیون دلار about 2 میلیون دلارز حدود دو میلیون دلار that house آن خانه that برای اشاره به دور costs s سوم شخص گرفته به خاطر اینکه that house در اینجا فاعل جمله مونه that house costs about 2 میلیون دلارز آن خانه حدود دو میلیون دلار هزینه دارد. That house costs about two million dollars. That house costs about two million dollars. There are millions of people around this city. There are millions of people around the city. There are یعنی هستند وجود دارند millions میلیون ها of people از مردم around حدود دوروبر this in city شهر around the city یعنی دوروبر این شهر there are millions of people میلیون ها نفر از مردم وجود دارند around the city دوروبر این شهر there are millions of people around the city ها نفر از مردم دور بر این شهر هستند. There are millions of people around the city. There are millions of people around the city. You must go now. You must go now. You must یعنی تو باید یه کاری رو انجام بدی. Go رفتن. Now اکنون. You must go. تو باید بروی. Now. اکنون. You must go now. تو الان باید بروی. You must go now. You must go now. We must learn English language. We must learn English language. We must یعنی ما باید یه کاری رنجا انجام بدیم ما باید learn یاد بگیریم بیاموزیم English English یعنی زبان انگلیسی تلفظ درستش English انگلیش نیست English language language language نیست language language English language زبان انگلیسی We must learn ما باید یاد بگیریم We must learn English language ما باید زبان انگلیسی یاد بگیریم. We must learn English language. We must learn English language. Welcome to our home. Welcome to our home. Welcome یعنی خوش آمدگویی و در اینجا در ابتدای جمله اومده Welcome یعنی خوش آمدید to به our home our یعنی مال ما home یعنی خانه home فرقش با house اینه که home به جنبه عاطفی خانه اشاره داره یعنی جایی که دل شما اونجاست ولی house به ساختمان خونه اشاره داره welcome تلفظش رو باید دقت بکنید زمانی که میخواید W رو در welcome و کلا W رو تلفظ بکنید لبهاتون حالت لوله باید داشته باشه یا حالت بوسه انگار میخواید یکی رو ببوسید و هوا خارج میشه از دهان شما welcome پس تلفظ welcome اشتباهه welcome welcome یعنی خوش آمد گفتن to our home به خانه ما welcome to our home به خانه ما خوش آمدید welcome to our home welcome to our home It is better to go home now. It's better to go home now. It is better یعنی بهتره که این کار انجام بدیم. Better یعنی بهتر. To go که برویم. Home خانه. It's better to go. بهتر است که برویم. Home خانه. It's better to go home. بهتره که به خانه برویم. Now اکنون. It's better to go home now. بهتر است که الان به خانه بروی یا بهتر است که الان به خانه برویم. It's better to go home now. It's better to go home now. A cookie is under the table. A cookie is under the table. A cookie یعنی یه کلوچه یا یه بیسکویت کوچیک is است under زیر the table اون میزه اون میز مشخص از THE استفاده شده پس اشاره داره به یک میز مشخص The table اون میز مشخص در مورد تلفظ table دقت بکنید تیبل یا تیبل نیست table با با table under the table یعنی زیر میز a cookie is under the table یک کلوچه زیر میز است a cookie is under the table a cookie is under the table All items are under a dollar. All items are under a dollar. All items یعنی همه آیتم ها همه اجناس همه چیزها آیتم یعنی آیتم یا موضوع آیتمز یعنی موضوعات یا اون چیزهایی که داره در موردش صحبت میکنه all یعنی همه all items یعنی همه موارد are هستند چرا are گفته چرا is نگفته چون all items جمعه پس از فعل جمع استفاده میکنیم under زیر a یک دلار دلار under a dollar زیر یک دلار all items are under a dollar همه موارد یا همه کالاها زیر یک دلار هستند. All items are under a dollar. All items are under a dollar. Oil will float on water. Oil will float on water. Oil یعنی نفت یا روغن. Will خواهد float float یعنی معلق شدن شناور شدن آن روی water آب oil will float on water روغن روی آب شناور خواهد شد oil will float on water oil will float on water This glass contains water This glass contains water. This glass یعنی این لیوان glass یعنی لیوان همچنین به معنی شیشه همچنین اگر جمع بسته بشه یعنی بشه glasses میشه عینک چون عینک دو تا چشم داره دیگه This glass یعنی این لیوان contains یعنی شامل میشه دربر داره contains چرا اس گرفته به خاطر اینکه this glass در اینجا فایل جمله است This glass contains این لیوان دربر دارد water آب This glass contains water این لیوان آب در بر دارد یا این لیوان در داخلش آب است This glass contains water This glass contains water. Where is room 115? Where is room 115 Where is یعنی کجاست Where یعنی کجا یا جایی که Where is یعنی کجاست Room اتاق 115 115 در مورد تلفظ 15 دقت بکنید استرس روی بخش دوم یعنی روی تین همیشه های بین 13 تا 19 رو حواستون باشه استرس رو روی بخش دوم بذارید که مشخص بشه 15 یعنی 15 115 یعنی 115 Where is room 115 اتاق شماره 115 کجاست Where is room 115 Where is room 115 Someone entered the room. Someone entered the room. Someone یعنی فردی. One یعنی یکی یا یک فرد. Some یعنی بعضی. Someone یعنی یه فردی. فردی که نمیدونیم کیه. فرد نامشخص. Entered یعنی وارد شد. گذشته فعل enter. Entered پس با ایدی به زمان گذشته برده شده. Someone entered یعنی یه نفر وارد شد. the room اون اتاقه someone entered the room فردی وارد اتاق شد someone entered the room someone entered the room Write your name and address in full. Write your name and address in full. write یعنی نوشتن و در اینجا در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی بنویس your مال شما your name نام شما and و address address یعنی آدرس in full به صورت کامل full پس شد کامل تلفظ درستش full فول نیست full full name and address یعنی نام و آدرس write your name and address in full اسم و آدرستان را به صورت کامل بنویسید Write your name and address in full. Write your name and address in full. Julie writes for a magazine. Julie writes for a magazine. Julie یعنی خانومی به نام جولی. Writes می نویسد اس سوم شخص گرفته چون جولی فاعل جمله سوم شخصه فور برای مگزین مگزین یعنی مجله for a magazine یعنی برای یک مجله جولی رایتس for a magazine جولی برای یک مجله مطلب می نویسد جولی رایتس for a magazine Julie writes for a magazine My mother cannot come. My mother cannot come. My mother یعنی مادر من در مورد تلفظ th در mother دقت بکنید حالت دوم از تلفظ th یعنی زبونتون زیر نیش دندونه بالا سعی میکنید بگید ز ز زنبور میشه the the mother mother یعنی مادر can't یا cannot یعنی نمیتواند کام بیاید cannot come یعنی نمیتواند بیاید my mother cannot come مادرم نمیتواند بیاید my mother cannot come my mother cannot come You remind me of my mother. You remind me of my mother. You remind me یعنی تو مرا به یاد چیزی میاندازی. of my mother remind me of یعنی به یاد چیزی منو میندازی به یاد اون چیزه my mother مادرم you remind me of my mother شما مرا به یاد مادرم میاندازید you remind me of my mother you remind me of my mother This area is quiet now. This area is quiet now. This یعنی این area منطقه یا محدوده یا هیته is است quiet quiet یعنی ساکت now اکنون This area is quiet now. این منطقه الان ساکت است. This area is quiet now. This area is quiet now. Software is my area of expertise. Software is my area of expertise. Software یعنی نرم افزار is است my area هیته من of as expertise expertise یعنی تخصص area of expertise یعنی هیته تخصص software is my area of expertise نرم افزار هیته تخصص من است. Software is my area of expertise. Software is my area of expertise.